71 yaşında ve ağır hasta olan Yılmaz Bey'in Mehmet adında bir oğlu ve Hatice adında bir kızı var. Mehmet iki çocuk babası. Bir garajı var ve şehrin diğer tarafında oturuyor. Hatice ise öğretmendir. Üç çocuğu var ve aynı semtte yakın bir yerde oturuyor. Meneer Elmas, hoe voelt u zich nu? Nasılsın diye soruyor doktor. Pek iyi değilim. Hastanede çeşitli araştırmalar yapılmış. Ev doktoru şimdi durumu öğrenmek için düzenli olarak ziyarete geliyor. Hatice hastanedeki uzman doktorla görüşmesini ev doktoruna anlatıyor. Doktor babasının akciğer kanseri olduğunu, kanserin başka organlara dağıldığını, artık umutlarının ve tedavi şanslarının kalmadığını anlatmış. Doktor hastanede Hatice'ye babasının 6 ay ömrü kaldığını da söylemiş. Babamın durumunun iyi olmadığından korkuyordum ama buna rağmen darbe yemiş gibi oldum. Gizden gizliye tedavi edilecek bir şeyin ne bileyim akciğer iltihabı veya benzer bir şeyin bulunmasını ümit ediyorsun. Fakat olmadı. Babam ölecek. Hemen abimi aradım. Ne yapmamız gerekiyor? Hatice doktorun anlattıklarını bana anlattı. Durumunun iyi olmadığından korkuyordum. Korktuğum gibi de oldu. Fakat kız kardeşim hemen anlatmaya başladı. Çaresi olmayan bir hastalığa yakalandığını, öleceğini, babamız anlatmamız gerekiyor diye söyleyip durdu. Fakat ben aynı düşüncede değilim. Bence de anneme de anlatmamamız gerektiğini düşünüyorum. Annem çok duygusal bir kadın. Buna dayanamaz. Durumu babama anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu bilme hakkı var. İleride nasıl bunu öğrenecek. Ve kendisine her şeyi anlatmadığımızda fark edecek. Bunu anlatmamazlık olur mu ki? Kendisine yalan söylediğimizi öğrenmesi hoş olmaz. İnsan öleceğini bilirse yaşamaktan vazgeçer. Kanserli bir adamdan biliyorum. 6 aylık ömrü kaldığı kendisine söylendiğinde 3 haftadan kısa bir süre içinde vefat etti. Ümitlerini ellerinden almak istemiyorum. Şundan eminim ki bunu anlattığımızda her ikisi de şok geçirecek. Babam kesinlikle. Şimdi durum henüz iyiyken bu acıyı kendisine yaşatmak istemiyorum. Bu şekilde henüz zaman bitmeden birlikte hayattan biraz zevk almalarını istiyorum. Evet ama İnsan böyle bir şeyi nasıl anlatır? Artık iyileşme şansı kalmadığına. İnanmayacağından korkuyorum biliyor musun? Ve kızacağından. Ne bileyim bana. Hepimize kızacak. Hatice bu konuda farklı düşünüyor. Kendisiyle tartıştık. Bunu anlatırsak bütün ailenin bize kızacaklarından eminim. Bütün ümidini ellerinden aldığımızı, hastalığını hiçbir zaman yenemeyeceklerini, iyi evlat olmadığımızı diyecekler. Biliyorum. Nihayetinde ne zaman öleceğimizi Allah bilir. Fakat babam ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Ne bileyim doktorlar artık tedavi edemiyorlar. bunu bilmeye hakkı var diye düşünüyorum. Bu şekilde kendisini gerçekten ölüme de hazırlayabilir. Vasiyetnamesini düzenleyebilir. Belki bazı insanlarla konuşmayı isteyebilir kavgalı olduğu birisiyle barışmak gibi. Hacca gidebilir. Nerede öleceğine karar verebilir. Burada mı veya Türkiye'de köyünde mi? Ne bileyim buna benzer şeyler.